күчтүн импульсу күчтүн жана анын аракет убактысынын көбөйтүндүсүнө барабар вектордук физикалык чоңдук деп аталат си системасында күчтүн импульсунун бирдиги ньютон секунда нерсенин импульсу деп нерсенин массасы менен анын ылдамдыгынын көбөйтүндүсүнө барабар вектордук физикалык чоңдук саналат нерсенин импульсунун си системасында бирдиги секундасына килограмм метр